知道你会害怕，我特意赶过来照看你。嗯，我哥哥站在树下躲雨，中天蓝现原形，变不过去了。嗯，真的？当当然是真的，幸亏变得古怪了。你们看，古怪吧？ 啊！它咬我！去去去！啊哈，小心！ 你们有一个算一个，谁都跑不掉。